Привіт, народ, з вами Арсен і Андрій. Привіт! ми вітаємо свою бабу на конкурс Ліки Шоу. все, під носом. Частина. Нормально. Готово. Вийшло, вийшло як якийсь пацанчик. такий сніговик у нас получився. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал, е, нажимайте дзвіночок. Скільки шоу, я надіюсь, ми виграли. Може. Удачі, пока!